ことが起きないかベッドの中で考えてただけどもう起き上がる気力もなくて何かがやってくる ない何か悲しいことが起きないかベッドの中で怯えていたありもしない Oh.